لذلك لا بد يا إخواني أن نحرص على هذه المسابقة وأن نكون من الصادقين في السعي للنجاح فمن كان من ذوي الهمم العالية لا يرضى إلا أن يكون في أعلى عليين ولا يرضى أن يكون من أصحاب اليمين بل يريد أن يكون من المقربين لا يرضى أن يكون في طبقة من طبقات الجنة غير الطبقة العليا التي هي الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن وقد سئل أحد التابعين قيل له صف لنا شيئا من نعيم أهل الفردوس قال جوار محمد صلى الله عليه وسلم أن جارهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم تصوروا مليارات البشر أو تريليونات البشر يوسع الله منزل محمد صلى الله عليه وسلم وقصوره التي وعده الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا هذا الذي وعده الله به جل جلاله هذه القصور يوسعها الله حتى لا يبقى أحد من أهل الفردوس إلا وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باب وله جوار كان لا يحول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي كلهم جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فلهذا آه، لا بد أن ندرك أن هذا الامتحان عظيم وأنه هو طريق الجنة التي هي محفوفة بالمكاره